अली का लाल है उसकी कोई मिसाल नहीं कटे है हाथ मगर हौसले निढाल नहीं हुसैन वाले लुटाते हैं जितने एक दिन में हुसैन वाले लुटाते हैं जितने एक दिन में किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं